各位好，我是 m i n a 林明仪。今天我要介绍我是如何保存一次大量购买的肉类，还有我的冷冻库收纳方式。欢迎收看。我模仿网络介绍的方式，在好事多一次大量购买肉类。今天我买了猪肉、牛肉还有鸡肉。 接下来介绍收纳工具，这款与手掌差不多大小的不锈钢收纳盒，可以在网络上面找到。再来是不同颜色的圆点贴，它的功能呢是可以帮助我们分辨肉品的内容。接着我们准备一条拧干的抹布，放上砧板，准备剪刀和夹子，还要记得帮自己戴上手套。 再把收纳盒准备好，我们就可以来分装肉品喽。首先，我们来分装牛肉。今天我们所购买的是好事多的牛小排火锅肉片。我们先抓出一盒大概的分量，接着将牛肉折叠放入盒内，再盖上盖子，这样一盒牛肉就完成喽。 我们用同样的方法将剩下的牛肉分装完毕。如果发现牛肉有血水的话，请记得用纸巾将它吸干哦。这次的牛肉我们一共分装成七小盒。准备圆点贴，我用红色代表牛肉。我们将红点贴贴到每一个收纳盒上面。我们将七个贴好红点贴的收纳盒摆进冷冻库内。 就像书一样，一个一个整齐排好。牛肉的冷冻盒推荐的料理有牛冻饭、牛肉荞麦面，这些都很美味哦。接着我们来分装鸡肉，用剪刀分割包装，准备收纳盒以及戴上手套。接着将一包鸡肉的分量拿出来。 以厨房纸巾吸取油分及水分，之后再放进收纳盒。这次我们以金色圆点代表鸡肉，将贴好圆点的收纳盒放到冷冻库里面，就放在我们刚才的牛肉盒旁边，这样就完成喽。鸡肉料理的推荐有咖喱饭、焗烤饭，还有大小朋友最喜欢的炸鸡，都非常好吃哦。 再来，我们来分装猪肉。首先，我们先来分装的是单片猪肉盒，拿取两三片猪肉置于盒内，再铺上一层烘焙纸，再铺上两三片猪肉。单片猪肉盒方便在一人份料理的时候可以拿取适合的肉量。接下来，我们就照一般的装法，将一盒内装入适合的肉量。 盖上盖子，这样一盒就完成喽。这次我以白色圆点代表猪肉，将贴上圆点的猪肉盒摆进冷冻库内。这次我们摆在第二排，这样就完成喽。猪肉料理的推荐有炒米粉、猪肉拉面，都可以试试看哦。 同样的方法，我们也可以拿来冷冻馄饨。将生馄饨依序摆入盒内，盖上盖子后放入冷冻库就可以喽。接下来，我们来介绍冷冻隔离的方式。我们将买来的隔离放置于浅盘，最好有一个铁网，放一些水，再放一些盐巴，盖上一层铝箔纸，方便它吐沙。吐沙完毕后。 我们来将隔离做一个清洗，这就是它吐完沙的样子。将隔离仔细的清洗之后，开始分装。我买了一斤半的隔离，大概可以装三盒。之后盖上盖子，贴上标签后，我们就可以进入冷冻库喽。隔离料理的推荐有隔离汤。 还有隔离蒸蛋，大家都可以试试看哦。到这边，我们的冷冻素材库就大功告成喽！看起来是不是很赏心悦目呢？接下来最后的时间，要来跟大家介绍我的冷冻库收纳。冷冻库第一层我会放一些比较平面的东西，例如火腿或者是蛋饼。第二层我会放一些豆类。 或者是海鲜。第三层就是我们今天介绍的冷冻素材库，会放鱼丸、馄饨、肉类以及比较大体积的面包，例如 bagel。我也会放一些卤排骨。这就是我的冷冻库收纳。今天非常谢谢您收看我的影片。 下次我会介绍我的菜单规划以及执行的方法。如果您喜欢我的影片，欢迎分享、追踪及订阅。我是米娜桑林明仪，我们下次见喽，拜拜。